絶対今日は負けちゃだめだった自分にとってもこれからの未来がかかってる試合だと思ってた自分がデビューした直後フットシングルで戦ってたのはハート平井広瀬先輩だけど年齢もほぼほぼ一緒こんなんで負けてちゃだめだ 1.3も試合があるそこで絶対会を返すくそ来年の俺はもっと怖くなるんだ今日の結果も当然の勝ち俺は優勝狙ってんだあ後楽園の北村に負けたそんなの関係ねえんだよあただ一つ海野に言っといてやる俺とお前はな年は同じだけどここが違うんだよ ここが名古屋ったかこの試合いや次の試合で誰が優勝するか決まるんだろう楽しみに待ってるぞ決勝戦してもいいんだぞ俺はその思いで、終わってねえと思ったんだ見とけ